затопный төрт естің астын қараңдар су полный болып ағып жатыр мына новый новый трасса міне екіге бөлініп кетті ортасы ананы қара мынау холодный балкадан ақ келіп отыр бер бер бер беріп тұршы темір жолды қараңдар е ана поезд тоқтатыңдар аға теміржолдың астындағы топырақтың бәрін шайып жатыр пойыздың бәрі аударылуы мүмкін аға байқаңдар е мына трасса екіге бөлініп кеткен бір жол жоқ холодный валкадан страшно ағып келіп жатыр вообще қараңыздар видео темір жол асфальт бәрі ағып кетті жолдың бәрі жабық мынаның бәрі жаңа ағып жатыр топан су сол ағып жатыр қаяқтан келген су білмейді ешкім жарылып ағып жатыр мына қараңыздар темір жолды қараңыздар темір жолдың асты жоқ қой короче түгел ағып кеткен темір жол опырылып жатыр темір жол ауада болса рельстің мостымыз біздің темір жол мосты өткел ауылы аспара екі мың жылы августтың он бесі күні мынандай жағдай болып жатыр су жаңбырдан топан су болды дейді топан судан болған суымыз қай жақта плотина жарылғанын білмейді ешкім су келген страшно қарасаңыздаршы кетіп жатыр су баяғы кетіп жатыр судың бәрі жарылып бәрі ағып жатыр страшно болып жатыр бәрі тесіліп қалды теміржолда пойыз тоқтады трассада машиналар тоқтады бәрі жұмысшы жеңгесі тоқтатамай жатыр судың бәрі ағып қараңыздар жолды қалай жөндейміз деп келді техниканың бәрі қараңыздаршы бауырлар сел мына жерден келді енді мынау меркімен шуға қатынайтын тас жол болатын ғой міне бәріміз тұрмыз пробка артқа қайтып жатырмыз жолды шай кетті жігіттер шу меркі таксисттар артқа қайтсаңыздар болады жолды шай кетіпті Ja, maar Johan, val wat erin. түседі түседі анау жағы ана жағын вообще былайынан тұрғар жағы 白天，一上。